まあまあ。一日とらない。糸を。 감사합니다. That's it. I'm notifying your parents. Use your power. It Mam z ciebie, boss, wszystko co chcę. O, zrobimy red o tym. <laughs> Bo możemy jeszcze znać czyli Pokemona. Bo ile nie chcemy doznać później. Gryozaury. Wtedy nie będziemy jednym jeden raz. Będziemy Idziemy czas, otwieramy. screw Thanks for busting me out, kid. Who are you? What's your name? Oh well, I'm heading to Koopa Keep. See you there, I guess. Hey you kid, stop my boss! What? Już. Dobra, Craig jest naszym nowym znajomym. Spróbujemy, ulepszymy sobie to i to. To są dobre umiejętności. A, e, myślałem, że talent to... Dobra. Skoro zwerbowaliśmy kumpla ostatniego, to uważam, że to jest koniec następnego odcinka. Mam nadzieję, że się Wam spodobał. Jeśli się Wam spodobał, zostawcie kciuka w górę i subskrybujcie, jeśli, jeśli pierwszy raz widzicie. Jeśli chcecie oglądać poprzedni odcinek, to Turujcie, żebyście wiedzieli o co w tym If you're texting your friends about this game, tell them it's good. To, to do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.